するしないそれでは今回の匠ご覧ください。ランさん曲一本場開始です。皆さん手配を開けてください。 全曲は一人天敗流曲となった今回ドラローソどうだあめちゃくちゃいいのが来たね。 <laughs> これ、えダブルチャンスあ、本当だ。ダブルチャンスだ。待って。ちょっと待って。どうですか惜しい。惜しい。 <laughs> 本当にね、麻雀はね。なんかもうダメだと思いましたけど、ちょっと頑張ってればいいことたまにはあるのか。いや、本当にこういうの信じて待つし、ここはね、天命を待つ部分なんですよ。結構僕、人事を尽くして天命待つという言葉好きで、よくね、頭の中で唱えるんですけど、はい、こういうね、やっぱり授かる時が絶対来るんで、麻雀は。これね、両官両面なんですけど、はい あの、変化を、はい、どうしますしていきます。カンパーピンがあまりにも不服なんで、うんうん、外していきます。なるほど。はい。あの、パーピンの裏面は痛いですよ。面ピンドラドラ、最速リーチ逃すの、痛いんですけど、うんうん、でも、いいです。展望8500しかないんで、1万2000上がってもまだしょうがないです。そうですね。 二巡目でこの形だったらいやすごいこれは勝負手羽まん狙いましょうそうしましょう、はい、来たえあこれで差し子差し子はいまあこれはもうねローアンか7ですかこれね面白いよねチーピンですかチーピンね結構僕ね、好きなんですよすでに枚。そうこれね僕ねちょっと無茶しちゃいますえああこれね結構ね異形の一打だと思うんですけどこれ結 構少数派じゃないですか、はい、少数派だと思うんですけど、はい、これは何を思ってですかあのやっぱり4班いらないってやっていい3巡目だったらええー、もう本当三3巡目ぐらいまでの超序盤限定の打ち方ですよなかなかこのキムさんは見れない、はい、これで、ね、はいあのー、マンズが伸びたら、はい、メンタンピンドラドラを積もって6000オールと、うんうん、はいもう絶対 あの仕上がるなら3色もしくは綺麗なマンツの伸びたて、どっちかってことですもんね、いやすごいでも周りが遅い遅そうなのかなそうだねやっぱ展望持ってる人は、あのー、降りたくなるんですよラス目の親に対しては、はいなのでやっぱ親が残ってる人はね、なんちゃの人はね、当然、この、ここ流しに来るんですけど、 ラスは君がいいってなりますもんねそうそうそうしょうもない手の展望を持ってる人は折り気味になりやすいですあとね3巡目チーピン切ったメリットあドラート出ましたねこんだけ手がいいとポンしないですよねそうなんですねはいあのそうなんでやっぱり1万2000はってお話がありましたもん、ね、そうそうそうこれこれこれこれ待ってましたよもうこれで3色は見切って OK ですあのチーピン切りの したことで、はい、関数ピンもね、結構狙い目になってたんですよ。うんうん、そうですよね。うん、あの、297と切った人が関数ピンってなかなかないんで、うんうん、嘘引きとか、まあ、両層引きでもしぶしぶリーチもあ、順目次第ではあって、その時の関数ピンの良さっていうのも、あの、チーピン切りのメリットだったんですよ。はい、はい 面国士ですかトイメンは、まあ、国士の可能性もありますが安全牌を残していってるぐらいですかね、安牌たっぷりになるしあわよくば国士が多分第一本線ですまあとりあえず見なくていいですもうトイメンは自分の手がねこれあとテンパった時にリーチするかが難しいです、はい ダマ点の1万2000を、ね、はい、順目によっては考えた方がいいです。そろそろね、いい順目になってきたんですよ。はい、あんまり遅い順目でまたリーチしても、全局みたいにね、1人転売止まりになっちゃうんで。うん、さあ、いやしかしこの、両面三面ちゃん引けない。 けど、これは本当待つしかないです。そうですね。はい。もしかけ、次とローソあ、全然泣かないです。はい。一応これ、ダマ点にしても6000オールド未来があるんで、やっぱりね。そうですね、確かに。はい。なんかすごいピンズ嫌いな人だね。 <laughs> こんな、こんな感じに目立ってきましたね、なんかね。本当だね。 あの、もう本当にこの手で考えるのは、テンパった時にダマ点にするかどうかだけですね。うん、リャンウンソが入ったらダマ点なのかなと、はいね、リャンウーマン入ったらダマ点なのかなパワー入ったらダマ点なのそういう、これですよね。はい。あのー、リーチです、これは。理由としては、やっぱり、上茶と対面はいよいよね、守備的な進行かなっ っていう可能性高いところで、いよいよね、そろそろ降り始める順目なんですよ。中盤を過ぎてますもんね。そう。うん、本来、黙ってて、リャンウーソ打ちやすいのは、上茶とい面なんですよ。ソーズね、酸素早い、水素早いなんで、リャンウソはいらなさそう。その辺からのポロリが、を期待するのがこの手の玉点なんですよ。下茶はね、やっぱソーズ全然切ってないから、下茶からリャンウソポロリはあんまりなさ、結構自分が必要そう。 ああ持ってても、うん、っていう方が残ったんですよ今回、うん、で、はい、えー、上茶という面そろそろもうね順目的にもし折り気味進行だったらそろそろ勝手に折り始めそうなんですよなのでこれ黙ってもねあんまポロリしないんですよなのでもうこれはリーチの一手です8000オールまであるんでリーチかけていきました、これは一番の勝負手になりそうです。 やっぱりね、このアウンス良さそうに感じるんで、確かに、これでね、この順目あたりから、うん、鉄壁になってもおかしくないですもんね、展望を持ってる方たちは。そうそう、ダマ点にしてたところで、うん、そろそろ降りるかってなる順目だったんですよ。さあ、一発あるよないトップを取るためには、この手は曲げて、最大に大きくしたいという気持ちも、うんはい、そうですね、それもあります。かなり強い。はい ね、この捨て灰は気持ち悪い。 <laughs> これでもう出るはほぼないですよね。まあ。ずっと構図どっちが好きなのみたいなね。 <laughs> 感じですね、街としてね。まあ、上千谷という面が酸素数素早いんで、リャンウス山にね、そこそこあると思うんですけど、まあ、ただ下茶が何枚持ってるかはわかりませんけど、はいうん、あ、来ましたね、5。5万。5万はそんな来るの <laughs> 本当です器用だね。 ですね。偏りがすごい。本当だね。えでもこれはさすがに残り5巡引くと信じて。はい。いる、いるいる。絶対いる。山にはいるんで。皆さんの、おつも山に残っているか。いやまた、下茶の追っかけリーチがあったとしても、めくり合いでもね、有利かなというのもありましたけど、もう降りましたね。ねーピンと一落としでした。下茶は、 ほぼ折りでしょうね全方向折りかな残り4回いや手詰まって出る入れもないしねそうなんですよねうんあでも一応数ピンは来てないですよねああ本当だね高いのはない でも結局、ソースが埋まらないから、ですね。うん、結局、リンウーソーにはなってますね。どの手順踏んでても。確かに、ローピン入ってですもんね。うん。いるかこいこいこい、んーリャン。リャン、すごい来ますね。リャンウーマンね。あと2回か。はい。積もっ って裏を目指してリーチをかけたいやあと1回幸いなのは、はい、みんな降りてくれてるっぽいんでああまあ確かに、うん、まあ親の連チャン確保はでかい、ね、大きいですはい、はい、さああと1回ですけどまあまあいますよいるいるさあどうだいや嘘いないね、はい、 <laughs> いませんでした うんということは流局天杯の方は開けてください祈り天杯リャングーソー皆さん手配開けてみましょうどこにいるんだリャングーソー山に残ってますうん一枚ずつだねでもそうですね上がりきれず流局となりましたキムさん辛いちょっと我慢の時間が続いてますね <laughs> 今回かなりのね、大物手が流菊してしまったのはまた心えぐられますね。うん、そうね。まあでも、あのー、気にしないでいいです。自分的にはこれがもうベストと思ってやってるんで、いやー、出なかったな、じゃあ次の曲は本来リーチする手が来てもダマにしようかなとか、そんなのは考えないで、自分的、僕的にはこれリーチで、がもうベストだと思ってるんで、あとはこうなって流局でも上がれなくても気にしない。親は続きます。はい。はい ご視聴ありがとうございました。キムさん次回どうなのか、ぜひご覧ください。